Bem-vindo a mais um vídeo História das Antigas, essa série de vídeos aqui que eu vou relembrando casos do passado, até falaram por chamar de Contos do Tesouro. Eu gostei do nome, valeu a dica, mas fica História das Antigas. E agora eu tô aqui, ó, em Frankfurt, no meu quarto de hotel, em meio à turnê do Megadeth. Quando eu lembro de Frankfurt, Alemanha, a gente fez tantos discos aqui e tantas turnês e a gente tinha técnicos alemães, então eu sempre tive é, alemães à minha volta falando alemão, sempre tive uma certa ojeriza à língua, porque eu não entendia nada e me dava desespero, sempre teve alemão à minha volta, assim, ao longo da minha carreira. E eu lembro que quando a gente foi gravar o Angels Cry, a gente tinha tinha que tinha televisão lá no hotel e a gente fica só tinha quatro canais, estava tudo em alemão e estava tudo dublado, <laughs> tipo não dava para ver nada na televisão e dava um desespero, né? Ficar sei, três meses não tinha internet, né? Você você é feliz e não sabe, tá? Porque não tinha internet naquela época. Você queria, sei lá, falar com alguém no Brasil, né? Família, namorada. Você tinha que pegar o teu dinheirinho suado, moedas e jogar no orelhão. Você não sabe nem o que, que é isso, mas colocava, caía a ficha e, e, ia caindo rápido, porque você tinha que ligar para Embratel, custava uma grana. Ia caindo um monte de ficha, teu dinheiro ia indo, você falava um, dois minutos. É, exatamente, né? Você aí que fica o dia inteiro no WhatsApp. Você não sabe como é que era. Ó, então, isso que me, a Alemanha me traz esses ah, outra coisa da Alemanha que você não sabe. Não, você não sabe. Eu ia no supermercado, eu queria tomar água. Eu queria tomar água. E os caras só tomam água com gás. E eu falava, não é possível. E eu ficava procurando no supermercado água sem gás. E eu não encontrava. Eu comprava, essa aqui parece que não tem. Chacoalhava, ou parece que não está saindo bolinha. Aí eu levava, abria, psh, saía gás. Aí outra marca, psh, saía. Então, não tinha. Ninguém me falou que se você quiser, meu amigo, minha amiga, você quer tomar água sem gás na Alemanha, você tem que meter a boca na torneira. L'eau de robinet. É isso aí. Eu não sabia, ninguém me avisou. Então eu fiquei, sabe o quê? Tomando ICT ao longo dos meses. Obviamente meu estômago ficou completamente corroído, né? E eu fiquei enjoado daquele ICT pêssego. ICT não é o cantor, é tipo chá, chá gelado. Não, né? não é o cantor. ICT pêssego, fiquei enjoado. Oh, ICT limão, né? Kiko limão, eu, eu curto, eu curto ainda. Mas meu, passei meses tomando só esse tea, era um desespero. Mas beleza, aí aprendi como chama Meat Colon Sour, On Colon Sour, né? E outros, os caras também misturam, ah, o, não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, né? Histórias antigas. Mas os caras, só pra você saber, quando você vier na Alemanha, já fica preparado. Os caras misturam suco de maçã, que os caras gostam, né? De maçã pra caramba aqui, Apfelstrudel, aquela coisa toda. E aí, com água com gás. Aí mistura e faz o Collar, sei lá como chama. Coisa assim, já vai procurando na internet. E aí eles falam assim, é bom, depois de passa um tempo, você acostuma, você entra no, no esquema, mas, meu, você quer tomar uma água sem gás? Não tem. Então tá, isso é que minhas memórias da Alemanha. Mas o que eu quero falar mesmo é do show da França, que eu fiz agora há pouco, no Lesenit. Até vou botar o um vídeo aqui, se eu não esquecer de colocar aqui o cartãozinho, para o card, né, para você assistir o vídeo que eu fiz mostrando o Lesenite agora, na turnê do Megadeth. Mas a gente tocou em 99, vai vendo, ó, História das Antigas, 99, a gente tocou no Lesenite, na turnê do Fireworks, foi o terceiro álbum do Angra, e Fireworks, o nome que o Ricardo confessou, ele deu pro, pro álbum, e tinha um cara é, cuspindo fogo, né, tipo, sei lá como cospe fogo, mas tipo, né, cuspindo fogo assim, e... Então, essa história que eu quero contar aqui do Lesenite, que foi o show principal que o Angra fez na Europa, assim, a gente estava crescendo como banda e tal, um show que teve o Stratovarius abrindo, teve o Bruce Dixon voou com seu avião particular e veio para de Londres para Paris para participar do show e cantar duas músicas com a gente e tal, o lugar enorme, também, tudo bem que agora eu fui lá, não pareceu tão grande quanto estava <laughs> na minha imaginação, mas era tipo 7, 8 mil pessoas, esse show do Lezenit, que era o show da turnê do Fireworks. E aí o Fireworks, pelo, pelo fato de ter esse lance do, do, do Fireworks na capa, né? O, o cara cuspindo fogo, o cara da gravadora, quando a gente foi fazer uma capa de uma revista, teve a grande ideia de chamar um, um cuspidor de fogo de verdade para participar da sessão de fotos. Então tava eu e o André Matos ali fazendo cara de mal, cara de heavy metal que tem que fazer e tal. E tinha um cara, só que o, o, o francês, porque falo da Europa para os caras é tudo igual, né? O cara chamou um negão, um negão dos dois, tipo um NBA, o cara é gigante, 2 metros de altura, forte pra caramba, e o cara meteu uma tanguinha de leopardo. Tipo o cara sai dos, das savanas africanas. Tipo, não tinha nada a ver. Mas, né, tudo bem. Pro, pro francês estava tudo ali, né? Não era, não era Europa. E aí, um negão ali com, com tanguinha, cuspindo fogo do nosso lado, meu. E a gente fazendo cara de mal. Mas na realidade a gente tava fazendo cara de assustado, porque a gente tava com medo do negócio pegar fogo, queimar nos cabelos, porque o Michael Jackson tinha queimado o cabelo dele, não sei o quê. A gente tava mais com medo do, deve né, ficar quente o negócio, é. Bom, beleza. E a gente fez essa foto aí. E aí teve a ideia de fazer isso na, na, na entrada do show, né? E aí chamou, aí já chamou três caras, três negão gigante, negões gigantes de tanguinha também de leopardo e para fazer uma mise-en-scène ali, né, no começo do show para dar a introdução do show, legal pra caramba a ideia, a gente topou. Beleza, só que a gente não sabia o que que o que viria depois. Mas antes de te contar o que viria depois, você assina o canal, que você não assinou ainda, porque você está fazendo isso comigo, por favor. Deixa seu comentário, né? E... Ah, outra coisa. Não quero desviar do assunto, vou contar o que aconteceu. Porque também me falaram que eu sou igual Costinha. Costinha, o cara... Tipo, eu acho que é até um, um elogio para mim, porque o Costinha era gênio. Então, beleza. Mas o Costinha, você conheceu o Costinha. Quando eu era pequeno, ele tinha vinil isso mesmo, vinil, ok que põe é agulha, para você ouvir piada, porque na televisão o cara não podia mandar as piadas para valer. E aí ele, ele, lançava <laughs> vinil com piada falando palavrão, piada suja, aquelas que não, não, não dá para contar, né? Perto da mãe e da avó, né? Então, aí tinha um vinil. Eu não tinha isso porque eu era pequeno, mas eu lembro que isso existia. Eu cheguei a ouvir um pouco, mas não podia, não pode tocar na frente das crianças o vinil do Costinha tal, né? Mas beleza. É, vai vendo como que era o passado. Tô falando. Bom, você é feliz e não sabe. Voltando, ó, ah, outra coisa, outra coisa. Você está falando que eu queria falar, Costinha não é do Costinha que eu quero falar. Eu quero falar que o cara que também teve essa ideia do, do Olivier Ganeda, francês, para fazer essa foto com, com o cara cuspindo fogo, também teve ideia nesse show, é uma grande ideia, nesse show aí do Fireworks, de dar para cada pessoa, ele mandou fazer, sei lá, 8 mil, que era 8 mil pessoas, 8 mil isqueiros, escrito Angra, fireworks, e aquela velhinha lá que solta um sparkle assim, sabe? Que fica só ali soltando aquelas faisquinhas assim, não sei nem como chama em português aquilo. E aí, para 8 mil pessoas, né, ficarem naquela. Hoje em dia o cara fica com o celular. Mas era essa ideia. Genial ideia, né? Menos pro bombeiro, né? O Pompier, Pompier francês, pelo menos. estão loucos, né? 8 mil isqueiros nesse ambiente aqui, vocês querem tacar fogo? Então, o cara vetou, azedou a ideia, tipo limão e der. Depois a gente chegou a fazer isso em Lyon. Os pompiers lá de Lyon deviam ser mais gente fina, deixaram a gente fazer isso. Também era menor a casa tal. E aí, não teve o lance do isqueiro, mas teve os caras cuspindo fogo. Vai vendo a ideia, né? Aliás, quando você... É, você tá achando que era isqueiro, o que, que é isqueiro? Você de repente não sabe nem o que, que é isso. Mas, meu, naquela época, nos anos 90, eu era uma, uma, uma voz calada na multidão, porque eu não fumava, Nunca fumei. Eu entrava num avião, tava tudo tipo, área de não fumar, era ridículo, área de não fumantes e fumantes. Todo mundo fumando dentro do avião ali, 12 horas, dentro cheio de fumaça. Entrava no restaurante, você entra no restaurante hoje, tá aquele ar puro, né? Tipo, lindo, né? Você consegue ver outra pessoa lá no fundo do restaurante. Antes você não, não via, só fumaça, entendeu? Porque era isso. E eu era uma voz calada na multidão, eu reclamava, mas ninguém tava nem aí. Bom, então, assim, ter um isqueiro, o nego fumando dentro do ambiente era uma coisa normal, mas não 8 mil pessoas. Aí o bombeiro também, ele vetou o negócio. Aliás, sem querer abrir, um parênteses, não, né, colchete, parênteses, vou abrindo aqui. A gente fez o show agora é, no Les Zenith, no dia antes, ali em Paris, no hotel, a gente estava no hotel na, na Republique, Praça da República, a famosa Praça da República. E tava os pompiers, os bombeiros ali, acordei com, meu, bomba, achei que estava tava no Rio de Janeiro. Aí tava tá bomba e tal, os caras soltando, não sei o quê. E é uma barulheira, e era a greve dos bombeiros, os caras soltando bomba, aqueles é, fumaça vermelha, né, aquelas coisas. E aí, mas tava todo organizado, porque era greve. O Debbie Ellison, lá do Megadeth, o baixista americano, o cara falou, que bagunça, tipo, os caras soltando bomba, é perigoso. Pode, os caras já tá achando que é ataque terrorista. Mas na realidade era uma manifestação pacífica, com bomba, mas pacífica, sem briga, a polícia só observando. Falei, meu, Alisson, isso aqui é o, o berço da república aqui, né? né? Você mora no Land of the Free por causa dos caras aqui. Então deixa os caras fazerem greve aí. Todo dia, isso aqui é Paris, todo dia tem greve. É normal. É, tá, tá na história. Vai ler o livro de história. Mas beleza. Então, fechando parênteses aqui, voltando. Aí é o seguinte, tô falando muito rápido, né? Nossa, é que eu tenho que ir pro show daqui a pouco. Aí, bota na velocidade normal, assim, né? Agora. Uma vez ali só. Aí é o seguinte. Deve ser porque eu assisto os vídeos uma vez e meia no YouTube, aí eu começo a falar na mesma velocidade que eu vejo os vídeos, aí começa, fica, a dar um pânico mental. Então, aí o que aconteceu? Os três negões lá, tipo ali, né, da tanguinha de leopardo, os caras cuspindo o fogo, né, e aí ninguém pensou que quando o cara cospe fogo, o cara, o cara tá cuspindo querosene para todo lado. Então aí ficou o palco inteiro forrado de querosene. E aí quando a gente entrou galanzão ali para fazer nosso show, tal, não sei o quê. Tipo, tudo <laughs> escorregadio. O André usava umas botinhas, além de príncipe, botava umas botinhas, o cara, ele não podia se mexer, porque ele ia levar o, o tombo histórico. Ainda bem que não tinha tanta gente filmando na época. E eu fiquei com medo. Aí, medo de escorregar, obviamente pagar o maior mico. Então, tipo, foi o nosso maior show na França, foi o nosso maior medo de pagar o maior mico da história. Mas Aí o que, que você faz? Você tem uma equipe alemã e uns caras em francês. Como que você fala que está escorregadio? Aí você espera, Escorregue, tá escorregue. <laughs> Ó, fica a dica aqui, você quer falar francês? Você sempre joga uma palavra em português e dá uma francesada. Se o cara fizer uma cara estranha, você testa outra. Até ele, uma hora ele vai fazer uma cara que meio que entendeu, porque sempre você acha a palavra. E aí você vai falando francês assim. Aí joga um escorreguê, deslizê, não rolou, é glisser. né? Glissé, tipo tocar guitarra, você faz o slide, glisser, glissando, né? Bom, mas não rolou na hora, tipo, nervoso, e aí começa o cara, os caras limpar, tipo aquele curling, aquele, <laughs> aquele jogo, ficou os caras limpando o palco ali e tal, e aí deu certo, acho que a segunda música já estava tudo certo. Então assiste o vídeo aí, vou achar o link, tá, é só botar lá, é, Lesenite, 99, Angra, e Paris, você acha esse vídeo aí, primeira música, você vai ver os caras cuspindo fogo, você vai ver a primeira <laughs> música, os caras no chão lá limpando, eu acho meio divertido agora, né, mas você tinha que estar tá lá, você tinha que estar tá lá, porque é realmente essas coisas que acontecem uma vez na vida, né? É isso. É, espero que tenha gostado dessa história, né? E assine o canal de novo, já falei isso mil, mil vezes. Deixe seu comentário. Grande abraço, que agora eu tenho que fazer o show hoje aqui em Frankfurt. Abraço.